තිරේ මමන පෙම් සිහිනේ දැනෙන සුවයි තිරේ හැඟෙන මේ රහසේ සෙනෙහස ලබන්නයි හැඟුමන් විඳින්නයි සෙනෙහස ලබන්නයි හැඟුමන් විඳින්නයි පතන්නේ මේ මිහිතලේ සැහැන මන ඇතිරී දැනෙන සුව සහනේ අහස දුර විසිරී